cómics y manga. No siempre no gordo mórbico. No te estás escuchando. Igual tenemos que ir para ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el episodio aniversario de lo del gordo acá en Bariloche. Miren quién está ahí, Nemesis. Ni más ni otro menos, que escapa de nosotros lentamente. Por favor, cámara, sígalo. Sígalo. moneda. Che, che ¿estás vivo vos? No, no, soy menemista. No Salí de acá, menemista. No. Y así es como un hombre se convierte en bestia. Salí de acá, menemista. chupa un huevo a la gente, nene. ¡Un huevo! Ah, tenemos que actuar la escena que vos agarraste y me hiciste actuar a mí. No me acuerdo de nada. ¿Cómo que no? ¿Y cuándo si lo tenés que practicar, tú? Ya pasó. Ya pasó, ya la hice, me sacó un Bueno, esto va así. Gente, vamos rápido al barrio Bueno, vamos. ¿Qué dicen, no? ¿Usted qué opina, televidente? ¿Que el sushi es japonés o el sushi es chino? Es japonés. Usted no es el televidente. Es chino originalmente. Es chino originalmente, dice el gordo. Bueno, votá. Agarrá nuestro Twitter, hashtag voto por el gordo, voto por Geroto. Ah, en la versión japonesa del sushi. ¿Y por qué está en el barrio chino? No lo jugás en la, en la china. Voy a verle eso. Me probar la perla. Bueno, estoy intentando desbloquear el celular. No tenía paciencia. Yo le voy a mostrar un truco para el celular Motorola Racer para la concha de tu hermana de cómo desbloquear el celular. Cuando el celular funciona como el reverendo gente. Agarráis, le hace palmadita ahí en el botoncito. Le da palmadita ahí. Así. Para que se desbloquee el hijo de puta. Le das palmadita. Le da palmadita. ¿no? Le hace más Ahí. Ah, ya desapareció. lo va tocando de a poquito. De a poquito De a poquito. De a poquito se tiene que encender. Por la duda presiona estos botones que no sirven para nada. Se puede Mostrar cómo sacar la tapa, por favor. Funciona. Y bueno, para, para que funcione como el juego de mi pupa, tenés que abrir la cacha. La caicha. Abrir la caicha, tenés que agarrar. Le abrir la caicha así. Empieza la batería. Pero no tengo ganas de sacar la batería porque se va a poder sin el celular y va a tardar 40 millones de años en que funcione. Entonces. La caicha. Ahí está, mirá. Bueno, esto fue como encender el celular Motorola Razr en la reconcha de tu hermana para PC. Y espero que te vaya la puta que te parió. Ah, no. Me curiosidad si pasaría algo así. Poner el líder en nos torre re bien todo el viaje al final. A vos te da un choripán y otro empezó a comer y él te mira así, re perverso y te dice, ah, te gusta, eh, te gusta comerte el choripán. Te empieza a acosar horriblemente. Cuando antes nos trató bien. Es como re interesante, ¿no? Y después hace como que se van, yo todavía se sentí mal por lo que te dijo, pero seguí comiendo sentí que te meten un choque en el culo.